Good morning, sì, qui diciamo sono le 11. Eh, dico in questi casi certo non è mattina prestissima, mattinata inoltrata, ma comunque mattina. Eh, mister, master, maestro, oh semplicemente, oh semplicemente. David Lynch It's April 21, 2022 and it's a Tuesday here in Naples, a cloudy, dark, cloudy, anzi grey, grey, cloudy morning. Uh, but uh, it is still right now uh, 71 and 6 Celsius around 22, uh, 22 <laughs> Celsius around 71 and 6 Fahrenheit. This means that um, uh, it's that they really, really, really, really soft, like in days and this period, and secondo me anche also over that spring climate, because come gradi appunto sembra più un'atmosfera anche estiva, secondo me, leggermente estiva. Per quanto concerne il video sui pensieri, uh, as always uh, eh, I'll do separate, separate from this, quindi nel caso interessa, occhio, Anyway, as he and you all just see from the window, non so se è sempre visibile, penso di sì, comunque uh, I think the temperature potrebbe scendere di qualche grado, ma non lo so, ovviamente siamo mai dei maghi su questo, vedremo but the important thing in a negative point purtroppo is that uh, absolutely I don't I penso che don't think che we are going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine con questo tempo la vedo veramente dura come dico la mia frase cut ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro batta solo e will see infatti batta solo e will see però francamente mi sembra un po' impossibile vedremo però non ci possiamo lamentare che nei 3-4 giorni scorsi noi abbiamo avuto sempre beautiful blue skies and golden sunshine uh, per cui Say the Disease so from this other mythical window with the white curtain, the pink flowers <laughs> and the grey roller shooter not visible but also come se fosse sempre lì from the mythical window with the, the red, orange, blue, green water curtain and its green roller shooter behind me on the top not visible in fact in the shot no. and finally from a mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Eva, grazie a te, molto people, follow facendo riporsi, un saluto davvero a tutti. And also, I hope you all have a great breakfast. Io la farò tra poco, il mio stomaco brontola, non so se lo sentite. Sì, per cui ci vediamo al video tutti, nel caso lo faccio domani.